А, преди да започна, искам да питам колко от вас са тук днес за курса по Python. <laughs> Добре. ще се опитам да се направя, че не го очаквах. А, днескашната презентация ще бъде един пример за това как за Scope Creep, как нещо, което си мислиш ще отнеме 30 минути, по пътя за Габрово отне няколко дена, няколко човека, които трябваше да търсят техника и ред други неща. Както някои от вас знаят, аз съм Стефан и съм програмист. Ето, ей такива са ми а, креденшалите. Така може да ме намерите в Twitter, GitHub и интернет. А, днес ще говоря за програмиране и преди това искам да правим един дисклеймър. Броя слайдове са ми 200, имам навика да говоря доста бързо, да се шавам насам на там и да правя някакви такива работи, така че <laughs> имайте го предвид. Както казах, ще говоря за програмиране и преди да опра до това, искам да ви кажа някои неща за себе си и да разберете откъде идвам. Значи първо работи за и тази фирма, стартъп е, CTO съм там, и така се казва, работим на Ruby. Ruby е език, основният език, на който пише от 4 или 5 години вече. Отвъд това се подвизавам в ей това място, което може би сте виждали някъде. А, и водя два избираеми курса, Ruby и Python. И много, много, много обичам това, което правя. Това е много, характер, много дефинираща ме характеристика. Обожавам това, което правя. Говоря за програмиране. Като говорим за програмиране, написах първия си код, когато бях на 6 или 8 години, там някъде, беше някакъв Паскал. Сега съм на 26, което ще рече, че от 18 до 20 години някъде съм си играл с код. Нали, това не са години професионален опит, но това е време, в което съм се опитвал да проумея как да карам машината да прави това, което аз искам. И време, в което съм разсъждавал на тези неща. И за това време съм написал доста код, направил съм супер много грешки и съм научил няколко урока. И не искам да ги споделя с вас. Това ще стане под формата на истории. Ще ви разказвам, няко... ще ви разказвам истории. Също така ще се опитам да посея някакви идеи във вас. Нещо, което може би ще ви хареса и вие ще отнесете вкъщи. Като цяло, според мен, това да станеш добър програмист, това ти е кариерата, това ти е занаята, е много дълго пътешествие. И като всяко едно пътешествие има моменти, в които трябва да правите разни работи. Да пробвате нещо ново, да сванете и да тичате, да работите, да се фокусирате в нещо и да Просто действате, докато нещо не стане готово. Както има и моменти на размисъл. Е моменти, в които трябва да спрете и си помислите къде се намирам в момента, как стигна до тук, на къде искам да ходя след това. И всяко едно пътешествие има нужда от карта, или поне картата идва много добре, така че аз днес ще се опитам да направя това, карта. Планът ми е следния. Имам три точки. Първата ще ви разкажа за това какво е да бъдеш програмист и няколко трудни истини свързани с това. Второто ще бъдат няколко неща, които ми се искаше да знам преди 10 години. И третото, финалното, с какво от тези неща може да започнете още днес? Ще започна с първото. Наскоро чух нещо много забавно. Има един мюзикъл на Андрю Лойд Уевер, който се казва Котките и в нея всяка котка има три имена. Едно име, което я наричат хората, едно име, което я наричат другите котки, едно име, което тя ползва за себе си. Аз много обичам метафорите и паралелите и в професионален, в професионален аспект имам много интересен паралел ние като програмисти може да, се, да помислим за три такива категории. Как ни виждат нормалните хора, нормалните хора, как ни виждат другите програмисти и как виждаме самите себе си. Искам да поговоря за първото. Как ни виждат нормалните хора? Как ни вижда някой, който не се занимава с това, на който компютрите са му трудни, който седи далеч от това, някой като човек от малко селце някъде или примерно баба ви или майка ви, ако е по-възрастни или нещо в този дух или чичови, който постоянно иска да го научите как си сваляте торенти. <clears throat> Представата, която те имат за нас е следната. Много обичам тази снимка. Това е човек, който се е прегърбил над стола, има огромна брада, която е неподдържана, има очила, понеже вече не вижда, лапнала е сигара, която виси, явно не пуши много фокусирано. И е пуснал корени, които са слагали с земята, с стола му и с бюрото му, на който има компютър. Сега, надявам се поне вече да имаме по-добри монитори от този, но тази, тази картинка е относително адекватна. И това е добрият начин, по който ни виждат нормалните хора. Когато нормалните хора дойдат, и искат нещо от нас, докато работим, виждат следната физиономия. <laughs> нали, къв си ти, че идваш да ме питаш как съм и искаш и да ми вземеш кафе. Че ходиш до магазина, не искам да работя, остави ме на мира. И въпреки, че това е много мрачна представа, много така неприятна картинка, тя е много по-добра от втората, тази по която се виждаме ние самите като индустрия. Истината е, че ние сме доста объркани. Ако съберете 20 програмиста на едно място, няма постигнат съгласие за нищо свързано с програмиране. Може би всички ще се кефят на игра на тронове и нещо в този дух, но ако опрете до добри практики, до, на кои езици да пишем, до къде слагаме фигурните скоби, няма да има никакво съгласие. И не знам, ако сте виждали дори не 25 програмиста на едно място, които са разпалени, обичат това, което правят и водят спор, горе-долу изглежда така. Това е културният вариант на нещата, които могат да се случат. И причината за това е, че сме много объркани. Не знаем кое е правилното нещо. Не знаем дали да ползваме Java или Python, не знаем кога да ползваме Java или Python, не знаем как да пишем софтуер, в който да няма супер много дефекти, не знаем как да направим софтуер за байпас или за нещо такова, който, който няма да убие човека. Дори, дори не знаем как да направим сайт, а, в който човек може да си купи нещо и да няма никакви проблеми с това. Нали, дори нещо толкова елементарно, успяваме да вкараме в него бългове, грешки, дефекти и всякакви такива работи. <clears throat> Или объркащ интерфейс. И това е нормално, защото занята ни е безумно млад. Има ни от 50-60 години. 70. На фона на всичко, когато сме един такъв млад когато имате млад занаят или млада наука, тя, тя обикновено прави едно нещо, ползва метафори. Посяга към други области на познание в човешката история и взима думички от тях, взима концепции от тях. Ние като програмисти правим това много често. При архитектурата. Всички сме софтуерни архитекти, а, правиме девелопинг, планинг, имаме архитектури, имаме страт... Както и да е, взимаме много думи от архитектурата. Обаче архитектурата е нещо древно. Има архитектура от няколко хиляди години. Нали, факт, много по-различна е била. Обаче архитектите много добре знаят какво правят. Имат много история, много хора, които са правили това и много добре развито тяло познание. Има прогресия, но тя е, доста, тя е бавна. Архитектурата е нещо старо. Друго нещо, което прави метафора е математиката. Само, че математиката е още по-древна. Основни принципи в нея не са се променени от хилядолетия ползваме едни и същи числа, ползваме едни и същи операции с тях, събиране, изваждане и така нататък. Вярно има някакви нови математики, които правят забавни работи, обаче в основата математиката е, е също нещо. При нас не е така. При нас на всеки 5 години има някаква революция. Java, Ruby, C, C++, какво се сетите. Релационни бази данни, NoSQL, MongoDB, така нататък. На всеки 5 години случва нещо ново, което ни обърква. Вече забравяме кои сме и пак трябва да си зададем въпроса. Сега, когато Microsoft изкараха C Sharp и Java, става много голяма и внезапно повечето програмисти не знаят как си управляват паметта, кой съм аз, какви сме ние, какво правим тук. Знаята ни вече е съвсем различен, правим нещата по нов начин. Когато станаха популярни неща като PHP, Python и Ruby и не се налага да си компилираме програмите, направо ги фърлим на сервера отново. Всички тия неща, които сме ги учили, за къде са? Има ли нещо различно? Има една книга, която говори доста за това. Казва се The Developer's Code. Много е интересно. Искам да ви покажа един много, много, много забавен цитат от нея. А, автора казва, че някаква негова приятелка го питала, добре, ти всъщност какво правиш? И той пълна шега отговорил следното. Аз съм неакредитиран психолог, терапевт, механик, дипломат, бизнесмен и учител в индустрия, която дефинира себе си, дефинира себе си всеки ден. И той е отговор въобще не е на шега. Много често си мисля, че това много добре, много добре описва нещата, които правя по цял ден. А, и всъщност да, в програмирането има адски много неща, с които трябва да се захванете, които не са пряко свързани с него. Едното от тях е комуникацията. Трябва да сте добри в това да комуникирате, понеже иначе просто не може да работите в екип. Както знаем, вече нещата без работа в екип не стават. Няма много софтуерни проекти, които са правени от един човек. И тази комуникация не е важна само за това. Вие правите неща, които някой друг иска. Важно е да разберете какво иска той. Важно е да му кажете защо идеята му е глупава и как ще направите по-добра. Важно е да комуникирате много добре как искате да развиете проекта или много добре да разберете той как иска да развие проекта. Когато си говорите с други програмисти, е същото. Важно е, ако имате идея, да може да обясните добре, за да могат те да ви разберат и да правят вече като вас. Или ако ситуацията обратите да може да разберете те какво искат да кажат. Защото иначе имате проблеми в екип. Има много учене. А, и по-скоро преподаване. Значи, всеки път, когато се хванете с някой по-неопитен от вас, с който да работите, вие трябва да оперете знанията си. Всеки път, когато се хванете дори с някой по-опитен от вас, който не познава проекта, пак трябва да преподавате знанията си. А, и в един екип има ужасно много преподаване от едно място на друго място. В индустрията също. Друго нещо. Има много психология. Има супер много психология. Човек би казал, че нещо добро, такова, нещо простичко логично, като програмирането, не би трябвало да е толкова рошево, че да има психология. В него обаче има. И проблема е, че всички сме примадони. Всички сме супер умни, много добре разбираме какво правим. А, нали, открили сме топлата вода преди 10 години, разбираме идеално как се пише софтуер и просто как как някой друг нали, ще ни обясняват? Ние много добре го знаем това. И когато съберете трима такива човека на едно място, имате нужда да разбирате от поне малко психология, за да може да работите добре с това. И не само. А, има много емоции, свързани с работа. Страх, стрес, неща, които идват от дедлайнове. Психологията ви трябва. И най-забавното нещо. В този цитат нито на едно място не каза писане на код. И продължавам да вярвам, че това е много точно описание на работата ми като започвах си мислех, че писането на код и програмирането са две и същи неща. В крайна сметка искам да направя нещо, сядам, <clears throat> пише кода, който му трябва, той работи, нещо е готово. Оказва се, че съм голяма грешка. Това е най-лесната част. Това да напишете един код, който да работи правилно, е най-лесното нещо, което ще правите като програмисти. Всичко останало е много по-трудно и също толкова важно. И всичко останало не е 10%, 20%, всичко останало е 50%. Как вече че има трудни истини, това е първата трудна истина. Програмирането не е писане на код. Това е малка част, най-лесната част. Ако не сте готови да се захванете всичко останало, което трябва да правите, то занят не е за вас. <clears throat> Връщам се обратно към моята история. Искам да ви разкажа как се вдъхнових да почна да се занимавам с програмиране. Това беше в някаква доволно далечна година, когато ползвах нещо, което имаше и такава лого. Не знам колко от вас са виждали това лого. Аз лично го видях след като почнах да го ползвам, понеже нямаше графика. И в един ден реших да експериментирам с а, какви файлове има, какви команди има в системата ми дискета. Имаше един том неща. Но имаше една по-особена команда, която ми беше по-мистериозна. А, не знам дали тя беше част от стандартна дистрибуция на DOS или просто някой беше сложил на моята система на дискета, но програмата се каше и така. А, и като я пуснах, се отвори някакъв текстов редактор, в който започна да си водя някакви бележки и други такива работи, понеже тогава нали, бях на 8-9 години и разбира се имам супер много важни неща за записване. А, и той започна да отцветя текста ми в някакви много шарени цветове, всичко става червено, да ми дава грешки, да би бип, като пробвам някакви работи. Ако се забравили, изглежда горе-долу и е така. Сега аз имах някакъв, някаква идея от това какво е програмиране и успях да се образи, че това е някаква среда за програмиране. И прекарах много дълго време в това да чета документацията и да се опитам да разбера какво се случи. Тоест, какво се случва. Също така с 7 имаше осмак, правец 8. И там имаше една много яка игра, която се казваше Змията хапе. Не изглеждаше точно така, но всички сещате играта, за която говоря. Беше на български, пускаше и на компютъра ти пише Змията хапе. Отново беше много яко, ще е на български. Та, по същото време, по което видях какво е Quick Basic, вече разбирах малко от това как се пишат бат файлове в DOS, което нали, от съвременна гледна точка не е някакво кой знае какво умение, обаче тогава бях малък и бях учил малко Паскал в училище Европа. Не осъзнах Паскал, обаче знаех малко Паскал. Имах някаква обща идея. И когато си поиграх малко с QBasic, три неща се комбинираха в главата ми и си, те три неща се комбинираха в главата ми и си задавах един въпрос. Мога ли да направя нещо такова? Нещо като змията имам Quick Basic, имам някакви познания, ще трябва да супер много време, обаче мога да се опитам да го направя. И бях на 8, 9, 10, там някъде. Нали, бях програмирал малко преди това, но още не бях много зарибен, беше нещо, което нашите ме караха да правя. Цялото нещо ми отне седмица-две. Сега, ако не седна, ще го направя за 2 часа, сигурно. Всъщност, този курс съм го правил за 2 часа. Не е трудно. Това е лесна задача. Ако си познавате библиотеките, сте за нула време в играта. 200 реда код на Python. Обаче тогава не беше така. Тогава беше нещо много трудно, нещо, което ми отне седмица-две, в които приятелите ми си играеха навън, аз седях къщи на тъмно и се набирах на клавиатурата си. И мога да ви кажа, че това беше страхотно преживяване. Това бяха едни от най-яките две седмици в живота ми тогава. Беше невероятно. Имаше интелектуално предизвикателство, имаше интелектуална стимулация. Много интелектуална стимулация. Трябваше да разбирам сложни неща, някои от които на английски. Тогава не знаех много добре английски. Трябваше ги пробвам да видя как работи. Трябваше да развивам проблем solving умения, за да мога да направя нещо. Имаше креативност. Трябваше да измислям решения на проблеми, които никога не бях виждал до сега. До не си бях помислил за тях. Просто е така ми се струпваха, поне се опитвам да стигна до някъде и аз трябваше да бъда креативен, да измисля как да реша проблема. И най-якото имаш някакви резултати. С тия една две седмици можех да викна някой мой приятел и му покаже, е, виж какво направих, ха-ха-ха. Ами аз имам много топка за футбол. Ха-ха-ха. Нали? Просто беше много яко, има какво да покажа. И въобще това ми беше много по-забавно, от която идея игра, когато играх тогава. Така изглеждах игрите, ако сте забравили. Това са Год, принца на Перси и Каратек. И всички тия неща, които ви разказах, са важни. Те са много важни, всъщност. Много важни са това да разберете какво си програмист, по две причини. Първата причина е, че програмирането е креативно. Има инженерство, но то е много по-малко, отколкото университетите ни карат да си мисля. Има много креативност в цялата работа, много неща, които нямат нищо общо с инженерството. Налага ви се да решавате, налага ви се да превръщате непознати проблеми, за които се сблъскате с първи път, в ясен код, който хората след това ще разберат и ще знаят как да решат проблема. И трябва да правите това, докато сте по стрес и докато се учите как да го правите понеже такъв проблем не сте решали до сега и трябва да първо се научите и да го решите. И втората причина. Стресът е голям. И трудно ми е да обясня колко е голям стрес, затова ще ви разкажа една история от този човек. Той се казва Стив Яги, работи в Амазон. Брат му е войник, който също е почнал да работи в Амазон, след като се е върна от някаква война в Штатите, т.е. на Штатите. И брат му беше казал, че абе, на болното поле бях много по-малко стресиран, отколкото в Амазон което е пълно безумие. Нали? Там някакви хора са го стреляли, а, трябва е спазва брутална дисциплина, Сирума било трудно спи, бил е много далеч от всички, които обича и познава. Обаче в Амазон, където си по цял ден на компютър и пише някакви работи, е бил много по-стресиран. Но истина стресът е голям. И ако сте работили известно време в индустрията, особено в местата, които не могат да справят с това, фирми, които имат лоша култура. Единственият начин да се справите с тези две неща е ако обичате това, което правите трябва да си кажете, много си обичам работата, много си обичам занаята и в общини без това не може да справите с тези неща. Нали, Пасе си музикант, който не обича музиката и свири за пари. Нали, примерът е крайно, обаче тази идея е супер, супер, супер странна. Тя няма как да проработи. Не може да си музикант и да свири за пари. Може да опиташ, музиката няма ти е много добра. И когато излезеш пред супер много хора и трябва да направиш представление, ако не обичаш това, ще е трудно да го направиш. Трудно ще бъде се насилиш и да излезеш пред тях. При програмирането не е толкова драматично, но пак го има. Занятът ни е много сложен, има много стрес и без да обичате това, което правите, няма как да го правите много добре. Също така не сме 80-те години. А, има, една така католическа, има едно католическо стоическо разбиране, че работа трябва да е гадна, ние страдаме, работим колко да се прехранваме, само за да може да изкупим греховете на Адам и Ева и не знам на кой още, въпреки че Исус го е направил за нас, ама не съвсем и въобще всичко е много голямо мъчение, докато най-накрая не умрем. И докато сме се мъчили, ни е било много гадно, ако сме били много праведни, каквото и да значи това, тогава ще им в рая, където е много яко. Та да е глупава. Нали? Не е нужно, не е нужно нали, живота ни да бъде нещо мъчително и страдателно, нито, нито е нужно работата ни да е нещо мъчително и страдателно. Стики направихме една презентация преди 3 години и седнахме и помислихме колко време прекарваме в работа от живота си. И това беше графиката, до която стигнахме. Синия сегмент е времето от будния ни съзнателен живот, който прекараме в работа. Той не е половината, но е доста близко. И ако си мислите, че е добре да прекарате половината от времето, а, нали, докато сте живи в а, нещо, което не ви харесва или нещо, което ви мъчи, грешите. Защото пак казвам, работата е креативна и не мога да вършите креативна работа, ако тя не ви носи удоволствие. И това е втората ми трудна истина. Ако не обичате да програмирате, не само това, ако не обичате всички аспекти свързани с това, ученето на нови работи, непознатите проблеми, стреса дори, не се захващайте с това. Продължавам нататък. Колко два знаят какво е това? Добре и добре. Аз очаках отговор, това е сейв бутона. А, <clears throat> значи, когато започвах да се занимавам с компютри, първият компютър изглеждаше горе-долу така. Не беше цветен, но имаше нещо общо. Обърнете внимание някои забавни факти, като например кабела на клавиатурата, колко забавно е на вид, къде са F-овете и как няма стрелки. А, спецификацията му беше някаква е така. Нямаше твърд диск, беше 4,77 МГц, което беше супер много за времето си. И работеше с дискети от по 360 кБ, които, както знаем, са предостатъчни за всички. От друга страна, а, с колега отидохме му вземем нова машина миналата или по-миналата седмица и влизам аз и, нали, кой е най-малкият хард диск, който трябва да ни дадете, защото ни трябва голям хард диск? Ми 500 гигабайта. Какъв процесор ми 3,5 ГГц. Какво пидиски има ли какво? И просто ако сравните тези две неща, компютъра, с който започвах и компютъра, до който лесно имам доста в момента, разликата е драматична. Машините са станали с порядъци по-бързи. Даже порядъци е <laughs> слаба дума, макар че нали, математическа. Седно, един пример от тази книжка. Наскоро са ми приятели почнахме да четем и да правим упражненията в нея. И тя от време на време говори за как да пишем код бърз. И ни показва два алгоритъма. Един, който е бърз, един, който е бавен. И ни казва, е, ако пусне този алгоритъм, нали, няма да успеете да изчакате достойности, нали, няма да успеете да го изчакате ама дадете вход, който има 6 или повече елемента. Нали, на 6 елемента просто няма да го изчакате, много време ще отнеме. Затова ползвате този по-бърз алгоритъм. Когато аз пусна бавния алгоритъм, книгата е писана 93 година. Когато аз пусна бавния бавния алгоритъм на Макси, който вече е малко старичек, с 8 вместо с 6 ход, той мина и така. Когато го пусна с 6, дори не мога да вия разликата между бързия и бавния алгоритъм, ползвайки тайм. Едва ли тия хора, които са писали това, си мисли, че примерите им толкова бързо ще станат вече стари и няма да са релевантни. Обаче това е факт. И всичко се променя безумно бързо. Безумно. Както казах, имаме революция на всеки 5 години. Сравнете го с математиката. В нея едно плюс едно е равно на две от много време. При нас това дали ще ползваме обектно ориентирано програмиране, структурирано програмиране, функционално програмиране, монади, актьори, софтуер, транзакшнал, мемори, ще имаме суперумни компилатори или няма да имаме суперумни компилатори, това още не мога да решим. Те неща постоянно се променят. Например, днес пише на Ruby. В момента това е много сигурно. Нали, ако това се занимавате с Руби, нямате никакви проблеми, си намерите работа, дори в България, където хората още ползват каталист по някаква причина. При 7 години това беше риск. При 7 години имаше шайка хора в Америка, които писаха на Руби. Всичко беше джава, джава, джава, джава. Нали, джава е много сигурна история, тук е дрън, дрън, дрън, вие Руби си играете с глупости. Обаче 7 години по-рано джава също беше риск. Всички се притесняха от това, че Java е много бавна има гербиш колектор. М, ще изяде много памет. М, става за големи неща. И колкото по-назад се връщате, толкова повече е такива моменти виждате в историята на занаята. И единственото общо е промяната. Има постоянна промяна. И вие не трябва да спирате да учите. И отново, нали, училищата и университетите не могат да ви подготвят за истинската работа. Ако в момента някой седне и направи а, супер якия конспект за 4 години напред, с супер модерните технологии, когато вие влезете, научите го, излезете с 4 години, ще знаете неща, които са стари вече. И <clears throat> са, не искам да кажа, че в, в университетите няма смисъл, напротив. Едни от най-яките неща, които съм научил, съм ги научил в ЕМИ. Обаче те не стигат. Далеч не стигат. И причината е, че това не е наука, това е занаят. Това е нещо, което правим с ръцете си. Не е нещо, което... Те, това е занаят. И като един занаят, трябва постоянно се развивате в него. Трябва постоянно да се учите на нови неща в него и трябва постоянно да гледате какво правят другите. Ще правят като вас. Те научават нови техники и вие мога да ги научите от тях. И това е третата ми трудна истина. Ако не сте готови да се посетите на занаята, не се захващате с него. До сега ви дах много причини да не бъдете програмисти. Сега ще се опитам да съм малко по-позитивен. Има един тон добри причини да сте програмисти, изборих някои от тях, парите също не са много лоши, макар че ако искате да изкарате пари, има много по-добри легални начини за това. Ще ви дава една причина, за която рядко се сещаме. И това е, че програмирането ви дава сила. Дава ви пауър. И като имате много пауър, може и да правите нещо добро с него или нещо супер яко. Ще ви дам един пример. При няколко години чухме за джаз вечер някъде. И отидохме там и е така няколко приятели, с които писахме код. някои от тях мое е тук в момента. Веско, тук ли си, да? А, беше в куп Три уши. И влизаме ние с кефим на джаз, защото кефим се на джаз, кофия не свират много често. Джаз или поне тогава не свираха. И пускаха някакви абстрактни клипчета по някакъв проектор, докато звучеше Джон Колтрен, което беше супер яко. Клипчета ставаха все по-абстрактни и по-абстрактни и по-абстрактни, докато в някакъв момент не се превърнаха с следното нещо на което ние веднага си казахме ха-ха-ха, някой пише на лист. Защото лист кола изглежда така. И тук се забавляхме каква супер яка шега сме измислили. Екрана продължи се разви и се превърна в нещо такова. И в клуб три уши, докато ние слушахме джаз на проектора, някой наистина пише лист. Имаше един човек, който беше седнал до проектора, беше отворил един мак, беше отворил нещо там и се набираше на лист. Оказа се, че това, което прави е визуализация на музиката в реално време. Беше 7, е така го беше написал в, една live coding, в един live coding environment, който се казва Plexus. И накрая беше много яко, ставаха някакви квадратни неща, въобще не ги разбрах, но беше забавно, накефихме се. И това е пример за яко нещо, което мога да направите. Но когато ходих към Габрово, където говорих за това миналата седмица или уикенда, си говорихме за това чудо, Ардуино. И не знам, като, като слушах какво си говориха двамата човека, с които пътувах, имах чувство, че, не знам, събудил съм се 10 години по-напред. Примерно, Мариан, не знам дали го знаете, разправя. Ми, аз съм си направил вкъщи така, че като сляза от леглото, има един датчик под леглото ми, който пуска един светодиоди, които водят пъти към туалетната. така че като ми е тъмно, а, спи ми се, не искам да се разсъвам от светлина, искам просто да следвам светодиодите. Също така, а, имам нали, на туалетната хартия имам датчик, така че ако седна на чинията и ако нямам туалетна хартия, то ще ми каже. При което след това изпаднаха, изпаднаха в разговор от труда на различни начини, по които мога да оптимизират това за проверка, дали имате достатъчно туалетна хартия, докато цената е чинията. След това става безумно от труда на. Значи, искам си да правя кухенски робот, който да ми прави бъркани яйца и само не мога да измисля как си режа сирането. нали? <laughs> И това, <laughs> е такива неща стават, те са започнали да стават. И дори един друг мой приятел, Ники, имаше много, има много банален пример, който хваща есенцията на всичко това. Сега с приятели в студентски град теглят филм, субтитрите са назад, разместени са. Тогава нямаше VLC, имаше някакви по-гадни редактори, той сяда, пише един по който просто да ги намества 30 секунди напред. При което всички, вау, но като цяло е, програмирането е инструмент, който мога да ползваме навсякъде в живота си. И напред така, че то наистина да бъде част от живота ви. Като приятелство, като приятелите ви, като семейство ви. От това не мога да избягате всъщност. Каквото и да правите, ще има случаи, в които се прибирате вкъщи и си мислите за проблема, който решавате на работа. Ой си мислите за това. Прибирате се при партньора си, при родителите си, те ще искат си говорят с вас, вие ще мислите за нещо, което сте мислили през деня. Как тук да направят това нещо с PostgreSQL? Ще има случаи, в които влизате да се къпате, къпате се и отгоре ви хрумва. И първото нещо, едва потискате импулса и сте, че те е така голи навън и да пробвате да видите дали идеята ви, когато ви е хрумва, ще стане. А, ще, намери, ще намирате идеи, които много ще ви ентусизират. Няма да спирате наистина за тях. Имам приятели, които а, им се случва относително често нещо много се ентусизират вечерта от идея, която са имали, да не могат да спят, защото искат да седнат и да я направят. Това е идея свързана с програмиране. И такива неща се случват. И истината е, че трябва да го направите, защото ние ще бъдете много посредствени програмисти. А това си много посредствен програмист е нещо много депресиращо. Нали? Поред причини. И не говоря за работохолизъм. Не казах направете работа си част от живота като семейство и приятели. Говоря за програмирането. Говоря за занаята ви. Защото работа и занаят са две различни неща. А, работата е нещо като САП. И работата е нещо, което се променя за един месец. Нали? Занятът е нещо, което ще правите и днес, и утре, и след 2 години, и след 5 години, и след 10 години, ако това е нещо, което вие искате да правите. Ако това е вашия занаят. Това е финалната ми, четвър... финалната ми трудна истина. Програмирането не е просто работа от 9 до 5. Той е буквално начин на живота. И ако не сте готови на жертви, и жертви ще има, ще виждате по-малко приятелите си, по-малко партньора си, няма да мога да правите някои яки неща, като да карате сърф някъде, постоянно. Не се зафащайте с това. Това беше депресарската част от презентацията ми. Сега, позитивното. Няколко неща, които ми се иска да бях знал преди 10 години. Ще ви разкажа точно 10 такива неща. Всички тези неща са неща, които ако знаех тогава, сега ще тях съм доста по-добър. И всяко едно ще струва да си помислите много хубаво за него и да пробвате да го направите. И първият, може би най-важен текст, най-важен урок е научете много добре един текстов редактор. Станете майстори в него. Научете се да променяте най-малкия му детал и да го персонализирате до край. И правете това много агресивно. очаквайте това от нея години. Това научите един текстов редактор много добре, много трудна, бавна и времеемка задача. Но има много голям смисъл, понеже прекарвате почти целия си работен ден в редактора. Това е най-основният ви инструмент. Ако не сте добри в редактора, това е като да не сте добри с клавиатурата си. Да ви е трудно да пишете или да ви е трудно да ползвате мишката. Това са първите неща, които трябва да оптимизирате. И, нали, сега ще се гласия. Понякога ви трябва идея. Трябва ви нещо като Eclipse, IntelliJ или някаква друга така история. Но ако в момента, в който някой ви вземе, IntelliJ и вие, и вие сте с вързани ръце, тогава не струвате като програмисти. Тогава имате много да учите. Ще ви дам един пример. Значи, преди занимавам с Ruby, пишех на Java, ползвах Eclipse. Бях относително голям Eclipse Ninja, знаех всички рефакторинг шоркети, можех да правя много неща с Eclipse, обаче, когато да кажем ми се наложи да пише малко Python за университета или малко пролог, нищо не мога да направя с Eclipse. Дори не беше трудно да си пусна програмата. Прекарвах непропорционално голямо време в това да пускам програмата, която съм писал. Прекарах повече време в глупости, отколкото реалното решаване на проблема. И това е проблема на идеята, че ще ви забият в един език, в една среда. Ако имате късмет, изберете добро идея няколко. Обаче няма да е всички. Ако пишете на Python, няма добро и да е. Не ми рекомирайте нищо, няма добро и да е. Ако пишете на Ruby, няма добро и да е. Пишете на Clojure, <laughs> няма никакво добро и да е. Има някакви работи, но са слаби, не струват. С, ако видите как един VMG или как един MXG си ползва редактора, те светлини години напред. Те имат друго предимство. Мога да ползва този редактор на всяка, всеки един език. Ако след 10 години пише на Clojure вместо на Ruby, пак ще ползвам Vim. Просто защото ще го знам много добре и съм много ефективен с него. Няма се налага да учи с цял нов инструмент за това. Има и друго нещо много интересно. Много от нещата, които научите, остават в редактора, понеже, както ви казах, вие персонализирате този редактор постоянно. Правите си снипети, създавате си команди, с които да си компилирате програмите, да ги пускате, да изпълнявате тестовете и така нататък. И когато се върнете след 3 месеца, след 10 месеца или след една година, само, само като видите вашите настройки, може да си припомните доста за езика, който сте учили или доста за средата, в която сте работили. Кой от вас знае кой е това? Значи това е Тони Старк, най-големия хакер. Обрайте внимание, той си прави всички инструменти сам. И той е на много епично ниво. Прави си костюми, с които лети, поддържат го жив, избива лоши с тях, има супер бързи коли, въобще всякакви е такива работи. Той си прекара времето в работилницата, дялкайки някакви яки работи, с които да бъде още по-опасен. И това е нещо, което ви съветвам вие да правите с редактора си. Нали? Не мога да бъде Марвел супергерой в а, истинския живот, но поне може да се опитаме да го емулираме, ако ползваме редактор. Вероятно ще ме питате, кой редактор мога да съвета един от тези двата. Има и други, но тези двата са много добри. Те имат няколко, няко предимства. Първо, комьюнитите им са огромни. Обеден съм, че има повече хора, които по отвимат колкото две популярни идеята взети заедно, имат безумно много плагини. А, безумно много плагини. И ако сте пускали или ви или Emacs, сте видяли, че са някакви много прости, това е един неконфигуриран Vim, в който няма плагини. И един неконфигуриран Emacs, в който няма плагини. Когато вкарате плагините, става извънземно. А, разбира се, ако се фанете да учите Vim, ще имате два много големи проблема в началото. Първо ще ви е много трудно да въвеждате текст и второ ще ви е много трудно да излезете от него. С CMAX, макс ще имате само втория проблем. Обаче въпреки това си струва. В смисъл, има огромен, много дървен learning curve, но веднъж, когато научите тия неща добре, ставате много, много ефективни в тях. И моят съвет е, преверете редактора си в космически кораб. Значи, на тази конференция в Гавро говорих с още един човек, той се казва Андрей Радев. А, ако имате възможност някой ден да го хванете и видите какво прави за Вима си, Напрете го, няма съжалявате. Всички в Гавро бяха и така. Той правеше някакви работи, някакви неща ставаха, кода автомат, автомагически се пише, чертаеше му диаграмки, въобще... И това е нещо, което си струва. Това е нещо, което ще ни направи много по-продуктивни и не забравяйте, ще ви е много забавно. Когато цените и напишете супер мазния плъгин за Vim, който ви отсича по така 5 минути на ден, супер много се кефти и това е забавно. Второ нещо. Постоян... Втори урок. Постоянно анализирайте процеса си и подхода си. Опитайте се да го структурирате. Опитайте се да разбирате какво правите. И постоянно подобряйте подхода си и процеса си. Защото ако сядате пред компютъра, блъскате си главата хикс часа, където хикс е 8, 10, 5 или каквото и да е число, и накрая магически се произвежда някакъв резултат, нещо, което работи. Но вие не мога да обясните какво сте правили тия 10 часа. Правите нещо много грешно работите без процес. Правите cowboy coding. А дори артисти имат процес. И не казвам това, защото артистите имат супер лесната работа и въобще, нали, уа, дрън, дрън, дрън, а защото тяхната работа много по-трудно се хваща в, с някаква систематизация, отколкото нашата. Но дори те следват някакви стъпки. Правят скица, правят някои скици. А, отсветяват картината няколко, няколко слоя. Имат поле за грешки, знаят как като направят грешки да могат да ги оправят. Това въжи и за вас. И ето ви някои неща, за които да мислите. Първият и най-тривиален въпрос е как тестате програмата си. Как знаете, че софтуера, който пише, работи? Автоматизирани тестове ли пишете? Сами ли го пробвате? Комбинация от двете ли? QA отдел ли имате? И какво става, ако след като сте тествали програмата, трябва да, да я промените и да я тествате пак, къде знаете, че не сте щупили нищо? Какво правите, като има проблем? Нещо някъде гръмва. Как се ориентира такъв проблем? Как намирате причината за него? Какво правите, че следващия път, когато има подобен проблем, да може да се ориентирате? Кога правите дизайн? Кога решавате какви методи, класове и така нататък ще имате? Кога правите рефакторинг? Кога не си променяте дизайна, а си пишейки кода, вкарвате новите неща, които сте научили, докато сте го писали. На какво работите в момента дори? Как помните това? На мен редовно ми се случва. Започвам да оправям нещо, откривам, че трябва да правя три други неща, почвам първото, откривам, че трябва да правя три други неща, почвам него и става един много дълъг, голям граф от неща, които трябва да направя. Как? Обеден съм, че при вас се случва. Как знаете на какво сте фокусирани? Кога се отказвате и пробвате нещо друго? Кога, след като сте се блъскали два часа с някакъв проблем, си казвате стоп, трябва да спра и да пробвам нещо друго. Така няма да стане. Как разбирате, че трябва да се откажете? Имате някой да ви казва? Имате някой, че ви каже, пич, тук трябва да спреш и направиш нещо друго или просто влизате в заешката дупка и карате, карате, карате, докато не припаднете. И чакате се събудите, пробвате нещо друго. Дойде колегата ми не и казах вчера припаднах, много работих, както и да няма значение. И най-важното, как предавате подхода си на други? Как когато при вас дойде някой по-неопитен програмист, му обяснявате какво правите. Как го учите на вашите умения? Как правите така, че той да може да ги има? Ти отговори са силно индивидуални. Също така зависи от екипа, в който работите. Лично аз много скефа на тест Driven Development, той ми помага за няколко тия неща. Казва ми кога правя рефакторинг, казва ми кога правя дизайн и знам как си тествам програмата. Има и други начини. Много скефа на помодоро техниката. Това е, в общи работите 25 минути, почивате 5 минути и така нататък. Имате таймер, който ви принуждава да правите това. Това много ми помага да знам кога съм зациклил и трябва да спра и помисля нещо друго. Но това, е, но това е моят подход. Не ви казвам, че той ще работи за вас. Обаче ви казвам, че мога да си мислите подход, който ще работи за вас. Трети съвет. Научете системи за контролна версия. Научете една система много добре, а повече за всичко постоянно. Значи преди две-три седмици а, водих лекция в този курс за Git и попитах Нали, колко от вас ползват вършен контрол система? Постоянно едно момиче казах, вдигна ръка и аз казах, имам лоша новина за вас, тази става освен мен има само още един програмист. Всички други сте много умни аматьори в най-добрия случай. Значи, дори толкова трудна вършен контрол като система, като гид си струва да се научи. И това ще ви се оплати. Защото всъщност системите за, версии, системите за контрол на версии са безумно лесни и няма никакъв смисъл да не ги ползвате. Това е като да ползите вместо да ходите, понеже никой не ви е научил, че може да ходите. Нали? Окей, ако сте на две годинки, една годинка, не знам до коя да ползят, тотално не е окей, ако сте възрастен човек. И те наистина са лесни за употреба и правят толкова много неща вместо вас. Нали? Безумно си правите архиви на ръка. При едно време, като се занимавах още в училище, като не знаех какво е вършен контрол система, работи цял ден над проекта си, копи, пейст и ренейм на едно. Следващия ден ренейм на две, следващия ден ренейм на три. Което е глупо. Има нещо, което да прави това вместо мен и да го прави доста по-добре. Значи, в историята на един проект има много познание, което по-късно ще искате да погледнете. Ще искате да знаете какво сте мислили вчера. Как сте го направили вчера? Може би днес решавате, че искате да го направите по друг начин, трите кода вчера, седми са по-нататък откриете, че тази начин е бил подходящ. В него има нещо, което, което ви трябва. И ако нямате вършен контрол, работата не ви е опечена. Има и друго интересно. Вършен контрол и системата има много добър ефект върху процеса ви. Когато фанете гит и правите малки камит съобщения, вашия процес е много по-структуриран. Това е един от начините, по които аз знам на какво работи в момента. Също така, това е единствения разумен начин да обменяте код с други хора това си пращате zip файлове по имейл е малко дървено. И в това отношение GitHub просто блести. Нали, GitHub е някакъв такъв рай. Някаква нова земя, нов континент, където всички правят супер яките работи. И това да не знаете Git в днешно време, това къде не знаете английски. Нямате достъп до много голяма част от open source. Нали, ако не знаете английски, ще мога да програмирате, ще мога да се научите с приятели си българи, обаче няма да в почтенски списъци, разбирате какво се случва на много места. Ако не знаете Git, нямате никакъв начин да влезете в open source. В момента е, има някакъв начин, нали, но изтървате GitHub, а GitHub е много важен. Само за протокола в момента GitHub приема повече комити на ден, отколкото всички други cold hosting сервиси взети заедно. Това ще рече, че GitHub е по-голям от Google Code, Bitbucket, SourceForge каквото още може да сетите. Има причина за това. Супер много проекти в момента са в GitHub. И начинът да влезете в тях е супер лесен вече. Ако искате да фиксате бък, няма такива неща като ей ти пач по имейл. Има е много по-лесен начин да стане. Четвърти урок и това е много труден урок. и майка ми никога няма да ми повярва, че някога през живота си съм казал това нещо, преди какво беше състоянието на стаята ми, когато живеех с нея. Значи, научете се на дисциплина. Това е най-важното нещо, на което може да се научите. Програмирането е невероятно сложно, невероятно объркващо. Трябва да сте за супер много неща. И ако нямате навици, процеси, дисциплина, на които да разчитате, много бързо ще се загубите. най-вече има нещо такова, което научих от експито. Когато човек е под стрес, той прибяга към предишните си навици. И това е много важно, че изградите много добри навици, към които да прибегнете, когато сте стресирани. И това става дисциплина. Примерно затова, затова в а, войската ги карат да правят такива работи. Нали, не, са, не са просто злобни, искат когато връчат куршуми срещу тях, нападат ги някакви други хора, те да могат да реагират адекватно. И както твърди братът на Стив Еги, <laughs> при нас има повече стрес. И тази дисциплина въжи за абсолютно всичко, което може да се сети свързано с програмиране. Значи, нямам, нямам никакво мнение за това как трябва да си държите апартамента, стаята и бюрото. Мога да питате колегите и гостите ми как аз си държа моите. Обаче искам кода ви да е идеален, искам кода ви да е много добре поддържан. Искам в него си лечи дисциплина. Трябва да бъде идеално подравнен. Трябва всички интервали да са където трябва да са. Супер консистентно. Трябва имената ви просто да крещят смисъла на вашата програма. Понеже тия неща са важни. Те са много важни. И докато вие сядате и пишете програмата си, не разбирате колко са важни. Разбирате колко са важни, когато някой друг седне да ги чете. Или когато вие тръгнете да ги четете с 6 месеца. Как ще ви кажа за история, ще ви разкажа две от тях. Първата се нарича Broken Window Theory, е много забавна. Има една теория, какво е нужно да се превърне хубав квартал в гето. И лаконичният отговор е един щупен прозорец. Експериментът, който се направи, взимат една кола, слагат в едно гето и остават там за 11 седмици на колата е нищо не изста. 11 седмици в гадния квартал. Предполагам, че това е еквивалента на Люлина нали, не знам. А, на колата е нищо не изста. След това взимат колата и я е месец на друго място, което е също толкова опасно. И чупят един прозорец. 6 часа по-късно колата е наобратно. Значи, има един такъв психологически момент при нас, че когато всичко е чисто, никой иска да е човек, който си фърли обелката от банана на земята. Когато на Земята обаче вече има букуци, никой не се притеснява в още букуци. И това много си личи в един софтуерен проект, който е на известно време. Когато хората почнат да правят хакове, да взимат бързия път, да правят мизери, първият, който започне, повежда всички. Два месеца по-нататък проектът е каша. И единственият начин да се правите с това е дисциплина. Да кажете не на изкушението. Няма да правя хак, ще го направя като хората. И няма ти да му направиш толкова мизерно. Иди си оприкала. Другото нещо е друга много интересна история. Как се варят жаби? Знаете ли как се варят живи жаби? Ако хванете една жаба и я фърлите в, горяща, в горяща вода, тя ще скочи навън. Понеже не, не е глупава. Обаче ако я хванете и я пуснете в хладка вода и сложите хладката вода върху тигана, жабата ще седи там, докато не се свари жива. И това нещо джалата е глупава, защото е кръвно. И не мога да усети тези малки промени в температурата около нея. Много бързо се адаптира. И начинът по който стигате от квартал към гето, от добър квартал към гето, от добър код към лош код е бавно. На малки деградации. Всеки ден правите съвсем малка стъпка надолу. И това не се забелязва лесно. Подобно на жалата, вие не сте чувствителни на толкова малки промени. Три месеца по-нататък разликата е огромна. В началото сте ходили на работа от 9 до 5, всичко е било много яко, всички са били супер много на кеф. Накрая сидите до късно, не може да си решите проблемите, имате супер много бъгове и всички сте много стресирани. Това не става за един ден. И най-важното с дисциплината, започнете рано с нея. Няма Нали, няма, няма, няма момент като твърде рано с това да бъдете дисциплинирани. Защото отново, когато сте под стрес, отидете към стари навици. А навици си изграждаш много трудно и много бавно. Урок номер 5. Тук стават по-забавни. Водете си бележки. Разработете си някаква система, с която си водите бележки. Описвайте всичко, което сте научили в тия бележки. Четете ги редовно и напред това е част от процеса ви. Аз честно мисля, че единственото, а не е единственото, но най-доброто нещо, на което училищата ни учат, ако не намерим начин да ги читнем, е си водим бележки. Това е супер важно умение, особено за нас, понеже мозъците ни са твърде малки. Не мога да събера всичко, което искаме да блъскаме с тях. Значи, Дайкстра или Дейкстра или Дикстра, както и да му викате, е казал, че една съвременна програма е по-голяма от нещо, което човек може да вкара в ума си в някакъв момент. Не говоря за цялото ноу-хау, което трябва да имате, а една съвременна програма. И това го е казал през 80-те. Когато съвременните програми са били доста по-малки. И ми се струва, че са ни се събирали в главите. Бележки ни трябва, понеже много лесно се забравя. И това са някакви начини, по които мога да водите бележки. Направете си уики. Имайте един милион тефтери. Имайте блок. Аз имам и трите неща. С различен успех водя всяка от тях понякога си пише много в Wiki, понякога пише много в Твитери, понякога пише в блога си. Дори за Vim има плагин, който се казва Vim Notes. Много як. Готиното нещо на тези бележки е, че те, те ще, като се обърнете назад, те представляват пътя, който сте изминали до момента. Мога да последите откъде идвате, как сте стигнали до тук, какво сте си мислили, какво се е променило и защо, и защо са някъде другаде вече. И те са много ценни. Това е като да имате нали, снимки от какво сте правили последните 10 години. Нали, отивате и си гледате, ей колко яко бях еди си, бях еди си, а бях забрал за това. С бележките е нещо такова. И това много ви помага да навържете, да навържете кариерата си в нещо така непрекъснато. Да има някакво развитие, да усещате как през това време сте вървяли на някъде, не просто всеки ден се справи с каквото можете. Може да споделяте и тия бележки с някой друг. Това винаги е яка идея. Има няколко блогъра, които си държат бележките онлайн, аз много обичам да ги гледам. Винаги научавам нещо. Имаше един блог, в който човек си водеше бележки как учи дарт. Беше супер яко. И приемете го на доверие. Две години по-късно ще сте супер благодарни, че имате бележки. Урок номер 6. Създайте си ритуал за развитие. Изгледайте много стриктен процес за това. Спазите го фанатично. И периодично го ревизирайте, периодично го подобряйте. Значи, ученето, е спринт, ученето не е спринт, ученето е маратон. То не е нещо, което правите и сега за две седмици. И знам, че го казвам в университет, където има сесии, <laughs> за които се учи от две седмици. Но ако си говорим не за това как ще вземете изпита, понеже никой никой няма да ви изпитва след университета, освен ако нямате много лош късмет, това да научите нещо като хората и дълбоко не става така. Учи се бавно, учи се дълго време и си иска много постоянство. И най-вече разберете как учите най-ефективно. Понеже отново, това, и това е нещо, за което трябва да имате подход, който да разбирате. Има една много популярна теория, която твърди, че има три вида learning style. Визуален, такъв, който когато чете текст му е най-лесно го освоява или като вижда картинки. Аудитори, който като чува нещо, най-добре го освоя, примерно ако на такъв човек му говорите нещо, водите му лекции, той най-много ще запомни. И тактайл, или тактилен, или както и да е на български. В този случай човек има нужда да си поиграе с нещо. Има друга теория, която твърди, че това са пълни глупости. Обаче при всички случаи има някакви емпирични неща, които могат да се наблюдават. Има хора, които не могат да четат книги. Нищо не могат да научат. Има хора, които ще супер много от книги. Има хора, които не могат да научат нищо от скринкастове. Аз умирам като гледам скринкастове. Не мога да гледам скринкастове. Мъчително бавни съм. Имам приятел, който гледа скринкастове. Постоянно и много добре ги освоя. Има хора, които просто имат нужда да си поиграят с нещо. А и... Има и хора, които нямат нужда да въобще си играят с нещо, сядат, четат го две седмици а, и после бахти голямите експерти в това нещо. И познавам такива хора и съм много, и много ме депресират. Но аз за себе си знам, че най-добрият начин да науча нещо е да си поиграя с него. Ако ми говорите за него, ще ми е трудно да ви слушам. Ако фана чета книга, имам някакъв шанс да се справя, обаче не я запомня много добре. Най-добрият начин да го интернализираме е като си поиграя с него. Ето ви две книжки, които си струва да прочетете. Втората е фокусирана специално в това как да учите. И говорим много дълбоко за това. Първата са общи съвети. И ви показвам първата, искам да ви върна на ритуала за развитие. Начинът по който ставате все по-добри. В нея има и много як съвет. Учете по един нов език на година и по една нова книга на месец. Нищо толкова сложно. Харесайте си един език тази година, като например Haskell, и го научете. Харесайте си една книга, която да прочетете този месец, като например Learning Haskell, и я прочетете. Следващата, следващия месец прочетете друга книга, като например The Developer's Code или като Pragmatic Programmer. И отново, цялото това нещо, това е ритуал. Цялото това нещо трябва да е ритуал. Трябва да се отнасяте към него с страхопочитание. То трябва да бъде нещо супер важно в живота ви. Нещо, което се случва и ритмично. И правите постоянно. Урок номер 7. Научете много езици. Много, много, много езици. И не просто им разберете синтакси, напред едно Hello World. Научете ги в дълбочина. В много голяма дълбочина. И тези езици трябва да са разнообразни. Java и C-Sharp не са два различни езика, един и същи език са за това нещо. Python и Ruby не са два различни езика, един и същи език са. първо също един език с тях. Нали? Все едно. Научите разнообразни езици, не три много сходни езика. И дълбочината е важна. Понеже някой беше казал, че мога да пишете фуртран на всеки език. Като ви казвам, научете много езици, няма прит научете как да пишете фуртран на тях или Java на тях, или C-Sharp на тях, или Python на тях. Всеки език ще ви дава един нов начин на мислене. Този нов начин на мислене е много по-полезен от, от синтаксиса, който ще видите в език. И е много важно, когато сте в Рим, да правите като римляните. Когато научите Руби да правите каквото рубистите правят. Когато сте в Java да правите каквото джаварите правят. Когато сте в Python да правите каквото правят Python-джите. Да ползвате езика много идиоматично. Понеже по този начин ще освоите менталния модел за него най-добре. И то ментален модел е най-ценното нещо, което може да в един друг език. Имаше една такава серия от блокпостове при няколко години. Как език Хикс ме направи по-добър Y програмист. И това има нещо такова. Поне всеки път, когато научите нов език, виждате познанията си до момента през нова призма. И мога да кажете, от всичко, което научих, това са важните неща. Това са много важните неща. Това е яко. Това не е толкова. И най-вече, това е много, много, много важно езиците много прогресират, парадигмата се променя на всеки 10 години, горе-долу, и нали, ще научите много полезни идеи, хващайки се следващите големи езици, примерно с някакъв функционален език. Определено ще научите идеи, които са ви полезни след 10 години, когато ще пишем на Haskell, да кажем. Което ме навежда на следващия урок. Не бъдете консервативи. Е, това е C++ програмист, на който някой ме говори за Haskell. Просто когато учите нови неща, а, това не е, и нови езици, това не е момент, в който да бъдете консервативни. По две причини. Първата е, че няма ги научите много добре. Втората е, че сме чували един тон глупости и вие не искате да попаднете в тази категория. Значи, една от най-актуалните такива глупости е Руби е твърде баден и става за големи неща. Сега, това беше популярно при 5 години. Някои от вас може би още вярват в това. Няма значение. Има значение, че има няколко доста големи неща направени на Руби. Обаче да се върнем по-назад. И това сме го чували. Java е твърде бавна и не става за големи неща. Каквото и ми кажете за Ruby, Java е супер стабилен език вече. Правят много големи работи на него и когато някой през 2000-та година е казал нещо е такова, той много е грешал. Обаче проблема е, че не спира тук. И нали знаете уния неща, които са наричат релационни бази от данни. Когато се появили хората са казали, те са хубаво академично упражнение, обаче не става за реални проекти. Ай, кажете ми някой не ползва SQL в днешно време. Но то не стига до тук. В смисъл, ходейки е така назад, мога да намерите безумни цитати. То ме разбива. Структурираното програмиране, това да ползвате ифове и while вместо go-to, е хубаво академично упражнение, обаче не става за истински проекти. Когато Дикстра го е пропагандирал, хората са му казали, а, «Е, това е много хубаво, забавно, обаче никой няма прави никой истински софтуер с него. Нали, 30 години по-късно какво откриваме? Кой ползва голто? Има някакви хора, да. Има малък рядък случай. Повечето езици, на които пишем, нямат голто даже. В Java може да пишете голто, ще бъде хайлайтното и няма прави нищо. И ако това не ви стига, ако се върнете в зората на цялата индустрия, когато Ричи и Кърниган седяли и се кодили и се казали, е, тук ще направим супер якото нещо, и са направили си някой от и ми е казал, си е твърде бавен. Не става за големи неща. А Сембрер е много пояк. Така че мога да видите, че може да сте скептични към някакъв такъв език. От рода на Руби. Обаче хората, които са били... Хората при 30 години също са вярвали, че могат да бъдат скептични към си. И историята е показвала нещо друго. Така че не искате да попадате в тази категория. Дори, дори нещо ви струва много бавно, много глупаво. Един си начин да разберете 5 години по-късно, 10 години по-късно. Така, все пак аз няма стане голям. Да не, се, да не се залъгаме за това и причините са две. Твърде е бавен е стаз за големи неща и е много хубаво академично упражнение, но не става за истински проекти. Истината е, че нямам никаква идея дали Хаскил ще стане голям. Чул съм за някакви компании, които се занимават с Haskell. Познавам един стартъп много добре, който пише изцяло на Haskell. И се развиват относително добре над финанси, но те са един стартъп. Нямам никаква идея. Обаче не мога да имам. Супер шантов език за програмиране, обаче все още не знам. Може би след 5 години ще открием, че това е топлата вода. Може, може би след 5 години ще се събудите и ще откриете, че всички около вас са открили, че това е топлата вода, а вие не знаете Haskell. Ако ме питате колко езици, някъде горе-долу толкова. Не тези. Толкова на брой езици искам да знаете. А, това са езици, които аз знам. В смисъл, на които съм писал нещо. Нещо повече от Hello World. Не знам нали цитовете си личат, на белите езици съм писал Production Code, на сивите не съм. Не си личат много добре. Няма значение. Много езици за програмиране. Урок номер 8 направете си dot files. Значи всички тулове под Unix, операционните системи, могат да се персонализират много. Могат да, да конфигурирате как да работи Vima ви, как да изглежда Git ви, какви аласи да имате в баш, какви неща, какви неща могат да правите в баш въобще. Може да си качите Z-shell и да превърнете шела си в друг космически кораб. Мога да правите един тон работи. Много често аз правя такива работи. Прямо вчера правих забавен начин, по който да разглеждам комитите, които някой е правил вчера и да имам линк в терминала към GitHub, за да мога да сложа коментар там. Изпаднах в супер аркейн дивоти от труда, че ако искате да конфигурирате key mapping и flash, това не става с прост текстов файл някъде, ми трябва да викнете друга команда, която се казва key, която да го компилира до някакво binary, което да подадете на les, само за да ремапне три клавиша. И всичкото горе цялото нещо работи под Mac. Нали, навид съм, това е супер екзотичен кейс който съм фанал глупав начин да го правя или поне екстремен начин да го правя, но това е малък инструмент, който мога да си направя. Разбрали сме се в нашата фирма, че всеки ще гледа камерите, които са случили вчера и ще дава коментари. Ако трябва, искам да имам удобен интерфейс за това. Интерфейсът на Git сам по себе си е як, обаче не, не е толкова удобен за нещо, което ще правя толкова често, като всяка сутрин. И това не е само Git. Един тон неща мога да персонализират. А, значи, изброих няколко от тях. Въобще, това също е част от процеса ви. по който вие сте направили всички ваши инструменти да работят за вас така, че да ви вършат работа, е важно. Направете така, че да можете лесно да ги развиете. Лесно да мога да отидете в ръцето си и да добавите нещо. Лесно да мога да отидете в Аласите и да добавите нещо. Въобще, превърнете и средата си с редактора си в космически кораб. Да прави яки работи. Да направите SCP към някаква машина, да въведете адреса на машината, напишете две точки и да имате autocomplete след това. Да прави си хаш, да гледа какво има вътре и да ви прави autocomplete. че го прави това по принцип. Това е малък пример. Най-важното, споделяйте го публично. Тоест, споделяйте ги публично. Качете си dot файлите в GitHub. Супер яко е да гледате чужите dot файлове и да видите какво се случва в тях. И да видите хората как си променят средата. Има много неща, които могат да откраднете. Аз следя едно дестина dot файл репозиторите на мои приятели или хора, с които съм работил. И се има яки бисери, които много ме кефат. Първо това са моите dot файлове, мога да ги видите. Ако не е друго. Номер 9. Правете open source. Занимайте се с отворен код. Ще научите супер много. Ще запознаете с много интереси хора. Ще придобиете много умения покрай тия неща ще говорите с много хора, било то на конференции, било то на а, в мейлинг листи, било то в RC канали. И това е нещо много важно. Разговор с други добри хора, където могат да видите кола, за който говорите, понеже е отворен. Значи това е единствения начин да имате някакъв реалити чек. Да можете адекватно да оцените къде се намирате в кариерата си. Да може да сравните с някой друг и да видите той какво може, вие какво можете и как мислите. Понеже ако паните в няколко от ние големи фирми, в които дори не може да си проявяте имейла, а, ще нямате интернет или нещо от този дух, тогава изпадате в едно малко балонче. И много бързо, се, много бързо ставате голямата риба в малкото езеро. Много обичам това, в голяма риба в малко езеро. Нали, очевидно рибата е много голяма, защото езерото е тясно, изглежда още по-голямо, обаче ако пусте рибата в океана или в морето, може да се окаже храна за акулите много лесно. Може да се каже дори твърде малка за колите. Това е среща с други хора, което ще стане покрай open source един начин да се предпазите от това, да, престан... да не попаднете в някакво е такова балонче, в което си мислите, че разбирате всичко. И откакто има GitHub, това никога не е било по-лесно. GitHub прави тия неща песен. Просто идете и вижте. Мога да видите как опитни програмисти решават реални проблеми. И това е по-важно. Наков ще ви вземе пари за по-малко. сега не искам да ви кажа, че Наков прави нещо гадно, напротив. Много се кефа на това, че прави някакви курсове. А, и в един курс има смисъл. В един курс може да научите много неща, които няма да научите иначе. Понеже курс ще е таргетиран, ще срещате с други хора и така нататък. Обаче, когато имате такъв ресурс като целият open source, толкова лесно достъпен като GitHub, просто е грехота да не го ползвате. И най-вече, ако ви е страх да споделяте код публично, това не е единствения начин да участвате в open source проекти. Мога да правите много други неща. Мога да пишете документация. Супер тривиален пример, много як. Веднага получавате точки. Писал съм един първо проект в живота си, който е бил в продъкшен, беше на каталист, научих го с мъки и написах малко документация на каталист. Хората много ми се накефих. Отговаряха ми на въпросите. Когато питах нещо в Арси канал, всички бяха по-склонни да ми отговарят. Аз много се накефих, понеже участвах в каталист. Взех един тул на готово, който ми реши проблема добре и давах нещо обратно. Мога да отваряте бъгове. Мога да намирате бъгове в софтуера и пишете в фиш тракера. Всички се кефат на това, понеже това прави софтуера по-добър. Ако към бъг репорта ви има и тест кейс, още по-добре. пак е сигурен начин да, да напишете някакъв код за проекта, без да си изложите, опитвайки се да промените не тест кода. Може да сте в почтенски списъци. Примерно това си говорихме с Николай при няколко години. Той ми каза, аз научих PHP, като отговарях на въпроси в почтенски списък. Някой питаше нещо, аз не знаех отговора, обаче имах време, отивах, почитах го, разбирах го и след това му отговарях. Това също ще ви даде някакви точки в комьюнитито. Ще научите много нови неща. И също така ще си упражните комуникацията, което е много важно. И стигам до десетия ми съвет. И десетия ми съвет е следния. Пазете здравето си. Значи, в работата ни има аски много рискове. Има седенето и стрес са много опасни. Това е нещо, за което трябва да мислите много, много отрано. И когато проблемите се появят, ще бъде твърде късно. Значи хората не случайно казват здрав ум, здраво тяло. И цяло това съм го чул един милион пъти и това е урок, който много лесно се подминава с лека ръка много лесно си кажете, е, седя по цял ден, няма нищо опасно, дрън, дрън, дрън. Всички ми казват, че трябва да си пазя здравето. Това ми го повтарят толкова отдавна, че нали, какво да направи без това? Ху, ще ви дам пример. Аз имам проблеми с ръцете. Писането на код при мен е свързано с известно количество болки. Свързано е с това да не го правя твърде много на ден. Понякога не искам да работя. Просто ми е гадно, боли ме не винаги мога да работя толкова колкото искам. Имам тия проблеми от 3 години и когато се появиха бях на 23. А на 23 стават и по-лоши неща. Стават много по-лоши неща. Занята ни е доста опасна. Има две причини за това. Първото е, че седенето ни убива. Има инфографика, затова мога да я видите. Седенето е опасно. Ако по цял ден седите, си навличате проблеми правете нещо по въпроса. Поддържите правилна стойка най-малкото. Намерете си удобна клавиатура. Не седете и така. Намирайте време за спорт. Спете достатъчно. Нали? Хранете се здравословно. Не затостяйте. Не е окей сте дебели. Това се променя лесно. Излизаш ти, че един месец не ядеш. Гадно ти е става. Ако не го направиш, рискуваш примерно сърдечен лър. Или те бусне кола, докато пресичаш улицата, както и да е. Втория, втория проблем е стреса. Стресът е безумно опасен. Абсолютно всички сме съгласни, че стресът е най опасно нещо, което ни се случва. Че стресът ни намаля имунната система. Като това стане, всякакви болести може ни хванат. Било то раци, нали. Значи, стресът е един от най-големите убийци на 21 век. В никакъв случай не се претварвайте. Ако имате нужда от почивка, вземете си почивката. Здравето ви е много по-важно. Проектът ще почака. Ако не мога да почака, това е проблем на менеджмента на проекта. Ако работите в проект, където не мога да вземете отпуска за една седмица, понеже видва отгоре и проекта не мога да продължи без никакви проблеми напред, без вас, това е много лошо управляван проект. И нито един проект не си струва си жертва здравето за него. Обаче лошо управляваните проекти въобще не си струват. Няма значение какво сте инвестирали. Може да са емоции, може да са пари, тия неща ще се възстановят след две години. Ако имате проблеми с здравето, риска е много по-голям да не стане това. И най-вече, ако работата ви издухва, сменете я. Много е просто. Отидете шефе, писани от тебе, гледай си работата, <laughs> напуска. Ще отново, когато се появят проблемите, ще бъде твърде, твърде късно. Значи, не искам да влизам в това колко лекари съм обиколил и колко хвърляне на боб съм гледал от тях на гледна точка. Не е фън. Не е яко да имате такива проблеми. Най-важното нещо. А, може би 11-ти бонус съвет. Водете пълноценен живот. Отделяйте време на важните неща. И ако не сте щастливи, няма да вършите добра работа. Както казах, програмирането е нещо много креативно, но за разлика от музиката, страданието не води до добър софтуер. Това са Кърт Кобейн и Пейо Яворов. Много добър музикант, много добър поет. Нито един от двамата нямаше да бъде добър програмист. Може би всички сте чули тази история. Един професор отива в част вади един буркан и почва слага големи камъни в него. Пълни го и пита студентите. Буркана пълен ли? Е?» Те казват да. Той свира рамене, вади по-малки камъни и ги пуска вътре. Те минават между по-големите и запълват дупките. Студенти смеят, той ги пита, буркана пълна ли? Те казват да. Той вае друга труба с пясък, сипва пясък, пясъка минава между големите и малките камъни и запълва буркана съвсем. И казва следното. То буркан е като живота ви. Големите камъни са големите важни неща в него. Партньора ви, семейството ви, здравето ви. По-малките са другите важни, но не толкова големи неща. Колата ви, апартамента ви, работата ви. И пясък и всичко останало, малките работи. И в общи линии, като пълните буркана, сложете първо големите камъни. Понеже ако го напълните с пясък и малките камъни, няма да имате къде да ги сложите. И дори да имате само големи камъни в живота ви, той ще бъде пълен. Другите неща също са яки, но те стигат. И най-вече, ако първо сложите пясък, няма да има място за нищо друго. И като хора, които прекарваме по цял ден пред компютри и обичаме това, което правят, това е нещо много лесно за забравяне. Обаче, като ви казах, направете програмирането е част от живота си, имам пред част от живота си, не целия. Отново намирайте време всичко останало. За приятели, за семейство, за хобита, за партньори. Ако ги жертвате твърде често за работата си, самата ви работа ще почне да страда. Защото щастливите хора вършат добрата работа. нещастите хора правят доброто изкуство. И дори в нашия занят да има наченки на изкуство, това е друга бира. И отново, ако работата е причината, за която сте нещастни, сменете я. Няма значение какво сте инвестирали. Няма значение ли нали, сте отишли в Штатите, за да работите еди къде си. Или в Швеция, за да работите еди къде си. Когато тази работа ви издуха, няма никаква причина да оставате там. Само си губите времето. И си говорих с една приятелка, която беше, беше в Габро и тя много хубаво общи всичко. Бъдете, бъди щастлив, за да работиш, а не работи, за да бъдеш щастлив. Добрата работа идва от това, че си щастлив, не обратното. И най-важното нещо. Цитат на Стив Джобс. Те станаха много популярни. Единственият начин да правите много-много добра работа е да обичате това, което правите. И ако това нещо за вас не е програмирането, това е окей. Okay. Има толкова много други неща, които могат да правите и живота ви ще бъде толкова по-щастлив, ако правите нещо, на което наистина се кефите. И ще намерите начин да изкарате пари от него и да се прехраните с него. Няма да е проблем. Може би не в България, може би не близките 5 години, но ще намерите. И въобще човек трябва да прави това, което иска. Искам да се върна малко назад. А, показах ви това. Как ни виждат нормалните хора, как, виждаме, как ни виждат другите програмисти. Искам да поговоря малко за това как виждаме самите себе си. Това е въпрос, на който вие самите трябва да си отговорите. А, какво мислите за себе си като програмист? Какво значи тази работа за вас? Вие учител ли сте? Бачкатор ли сте? Ментор ли сте? Камъни ли носите? Катедрали ли строите? Какво ви дава работата ви? искам да ви дам едно предложение. Как, създавайки си тази представа за вас като програмисти, по какъв начин мога да я обогатите? Ей така. Мислете си, че правите нещо безумно яко. Що това правите всъщност? А, в момента занаята ни го има навсякъде. Програмирането прави безумни неща. Благодарение на нас хора могат да четат книги, т.е. един тон неща също могат да правим. Може да си изтеглите книга и така някъде. В гората сте, вайте си Kindle и си теглите книга. И мога да почетете много книги, но това са тривиални неща. Значи, помагаме на хора с медицински софтуер. Първо караме разни неща, които слагаме в тялото им да работят. Пишем софтуер за неща, които отият на някакви, не, не знам аз колко хиляди километри от нас, каца са на друга планета и я разглеждат. Правим много по-тривиални неща. Позволяваме си един на друг да идем някъде и си купим компютър по интернет. Без се налага да ходим до магазина. Позволяваме си да видим кога ще дойде следващия автобус. Кога е последния автобус. Без се налазване на никой. И въобще в, в съвременното общество, в съвременната цивилизация има адски много място за софтуер. Адски много място за програмиране. То автоматизира много неща. Ако само погледнете какво сте нямали при 10 години и видите по какъв начин живота ви се променил с интернет, с един тон джаджи, с смартфони, с компютри, ще видите колко много сме дръпнали. И като програмисти вие участвате, участвате в това нещо. И няма значение дали ще правите следващата сувалка, която ще лети до кой знае къде, или ще се набутате в три уши и ще направите визуализатор на музиката, докато всички ви гледат. Това е нещо супер яко. Това са ми 10 съвета. Научете един текстов редактор, рефлектирайте на процеса и подхода си, хванете система за контрол на версиите, научете се на дисциплина, водете си бележки, създайте си ритуал за развитие, научете безумно много езици, напред си .dot файлове, участвайте в open source и най-вече пазете здравето си. И ви казах, че ще ви кажа няколко неща, с които може да започнете още днес. Те ще бъдат кратки. Това е края на презентацията ми. Пет неща са. Номер едно. Регистрирайте се в GitHub. Ей сега. Ще изчакам, изведете си телефона и се регистрирайте в GitHub. А, създайте си профил, качете каквото можете, започнете да следвате интересни проекти, започнете да следвате интересни хора. А, GitHub е яко място. Искате сте там. Искате сте там сега. Дори сега е леко късно. Якото време беше при 3 години. Още супер яко, но определено искате да разберете, затова след още 3 години, когато ще е кисло. Започнете с някакъв редактор. Още днес. Изберете си Vim или Emax. Хвалете Bob, ако трябва. Изтрите всички други редактори, които имате, освен идеето, което ви трябва за работата. И пойте само Vim. Ползвайте го където... Ползвайте само редактора, който сте си избрали. <laughs> а... Пройте дори го ползвате на места, в които идеето ви не е толкова добро. Примерно, ако ще редактирате JavaScript, или ако ще редактирате CSS, или HTML. И въобще не подайте на изкушението да ползвате стария си редактор, понеже това е процес, който ще отнеме много време. И единствен начин да го ускорите е като ползвате редактора си постоянно. Сега ако ще ме питате за Vim или Emacs, тъжната добре, не е тъжна истина, но истината е, че в момента Vim се радва на много повече любов от всички и се развива доста повече, отколкото Emacs. За Vim има адекватни книжки, има скринкастове, супер много хора ползват Vim, половината Ruby Community ползва Vim вече и много се развива. Emacs от друга страна е малко по липсват някакви работи в момента. Но това е, това е нещо моментно. Това може да се промени след две години. Може да се промени след една година. Който и от двата да изберете, няма да сбъркате. Съветвам ви, ако искате да учите и двата редактора, да научите първо Emacs, после Vim. Понеже Vim, Vim ви научава на едни много особени истории, които в EMAX в ви липсват и после ще ви е по-трудно учите Emacs. Но и двата стават, и двата са мега яки. Аз лично ползвам Vim, макар че се опитвам да науча Emacs. Така че не съм предубеден към това. Напред си dot files. Ей така ста, Правите директорията, влизате в нея и викате git init, понеже вече сте научили git. И качете в GitHub вижте чужи dot файла и вижте какво правят те, вижте колко от нещата, които те правят, ще са ви полезни на вас. Номер 4. Харесите си книги и език. Харесите си език, който ще научите тази година. Хаскил, Руби, какво ти искате. Харесите си книги. Ако не сте чели Pragmatic Programmer, съветвам ви да почнете с нея. Ако сте я чели, съветвам ви да почнете с Pragmatic Learning and Thinking. Ако сте чели двете книги, определено знаете много добре какво четете, така че няма ви дам акил направе си 5 проект. Някакъв проект, който ще търкалят. А, нещо, което като погледнете 5 години назад, примерно, ще си трябва да през 5 години малко постепенно, постоянно. Аз имам няколко такива. Може би най-пресния и най-забавния са ми DOT файловете. Самия процес си правя компютъра в космическа станция. Много е добро. И Горе-долу това. Обеден съм, че имате някакви въпроси. Не знам дали има време за това. Мисля, че всички сме много уморени и така нататък. Така че благодаря ви.